Bonjour, dans cette vidéo on va parler des accords jazz enrichis qu'on va jouer sur des cordes graves de la guitare. Ça va changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on joue des accords, qu'on fasse soit des positions d'accords pas enrichis ou euh, si on est seul à accompagner, ou même si on fait du comping, c'est de jouer les tierces et septièmes des accords sur les cordes de Ré et Sol. Sur un Mi7 par exemple, la tierce et la septième, on va les jouer sur ces cordes-là. On peut euh, des enrichissements dans les aigus par exemple. Ça c'est un Mi7 avec une 9e majeure et une bémol 13. Si on fait du comping, on va faire comme ça. Mais ces tierces et septièmes, on peut les jouer une corde plus grave, donc sur les cordes de La et de Ré. Il suffit de prendre cette septième, de la jouer ici, et on a septième tierce. Si je veux jouer la fondamentale, supposons qu'on est avec un contrebassiste, bon, c'est ça le Là, on a déjà un Mi7, fondamental, septième, tierce. Du coup, on a trois cordes dans les aigus pour mettre des enrichissements. Donc ça va nous donner euh, accès à des accords qui peuvent être beaucoup plus enrichis que ce qu'on a l'habitude de faire avec des accords classiques. Ce type de sonorité, c'est très utilisé par les guitaristes comme Jim Hall, et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on parle de ces accords, on dit c'est des accords à la Jim Hall. Si je prends quelques exemples d'accords pour ce Mi7 par exemple, alors je peux faire euh, une 13 ici, et puis 9e euh, et quinte. Donc la dernière c'est pas vraiment un enrichissement, mais voilà, ça c'est un Mi7 9 13. Mais je peux faire des enrichissements un peu plus dissonants. Euh, ça par exemple. Avancé entre guillemets, entre guillemets, il contient une 13e majeure, une bémol 9 et une 13e mineure dans le même accord. Hein. Il contient les deux 13e. Euh, Ou un dernier. Donc lui, il contient une bémol 13, une 9e majeure et une dièse 11. vous voyez qu'on a des sonorités beaucoup plus riches que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec du comping, puisqu'on a un enrichissement en plus possible et donc des combinaisons encore plus importantes. Ce type d'accord, ça ne fonctionne pas dans toutes les situations. Comme vous l'entendez, il y a un son qui est encore qui est plus, on pourrait dire, grave ou plus pâteux. C'est comme, souvent comme ça que je qualifie le, le type de sonorité avec ces accords. Et donc, si on joue par exemple avec un orgue, un organiste qui joue plutôt grave, ça va, pas, ça va ça va avoir à peu près les mêmes sonorités, ça va pas du tout marcher. Si on joue avec une section de cuivre qui joue des accords, plutôt dans les graves, ou dans ce type de registre, ça va pas fonctionner. Donc il faut qu'on ait pas mal de place dans l'accompagnement. Si on joue en trio ou en quartet avec un soliste, et on est la seule, personne à accompagner, ça va très bien marcher. On joue pas la fondamentale. Là, je l'ai joué mmh. simplement pour qu'on entende bien l'accord. Voilà. Euh, je vous montre quelques accords très couramment utilisés qui euh, sont basés sur cette, euh, cette logique des tiers septièmes sur les cordes de La et de Ré. Alors, il y a un accord qui est très courant en blues. Si on fait un blues en La, donc avec un accord de La7, une des positions du La7 avec une neuvième qu'on utilise souvent, c'est celle-ci. T-Bone Walker, il utilisait énormément cette position. Il faisait souvent... Euh, ce type de mouvement, ça c'est quelque chose que je parle pas mal dans, dans une des vidéos blues que j'ai publiées. Donc c'est une position d'accord de La, La7 avec une neuvième, la fondamentale est ici, qui est très utilisée. Il faisait d'ailleurs des fois, il jouait euh, des fois comme ça, et ça c'est une position typique de Django Reinhardt. Il utilisait énormément cet accord. Sur un Mi7, il faisait ça par exemple. Je le fais avec le pouce, lui il faisait pas avec le pouce. Hein. Et, ça, et des fois même il jouait sans la, Enfin bref, c'est la position d'accord la plus, typique, je pense, de Django Reinhardt. Et donc c'est basé sur, cette idée-là. Sur un La7, ça ferait ça. On peut aussi citer une des positions, je crois que c'est une des positions euh, assez utilisées par le guitariste Rocky Gresset. C'est cette position d'enrichissement, par exemple, sur un Mi7, avec la 9e, la 13e et la dièse 11. c'est une même position qui peut être décalée pour faire des enrichissements différents, sur, toujours sur Mi7. Donc là on a tierce septième de Mi7, et là on a septième tierce. Du coup le travail que je vous conseille de faire pour maîtriser ces nouvelles positions, euh, c'est un travail qui, qui prend pas mal de temps, c'est déjà de localiser les tiers septième et ensuite de voir où vous pouvez jouer les enrichissements que vous êtes habitué à jouer. Pour savoir quel enrichissement sur quel accord euh, jouer, j'ai fait des vidéos à ce sujet, donc je vous invite à aller voir euh, dans la description de la vidéo, je, mets les liens. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, comme ça vous allez savoir sur quoi jouer sur un accord 7, quel, euh, mettre une 9 bémol, une 9 majeure sur un accord 7, bref. il faut localiser tous les enrichissements possibles pour tous les types d'accords courants, toutes les qualités d'accords courantes. Donc, pour euh, illustrer ça, je vais faire ça sur un 2-5-1 en Fa majeur. Sol mineur 7, Do 7, Fa majeur. Les positions de base, c'est ça. Je vais partir d'une position d'accord par ici. Alors le Sol, il est ici, donc la septième, elle est ici, et la tierce mineure, elle est ici. Là, j'ai un des renversements de Sol mineur 7, donc pas enrichi je vais pouvoir jouer par exemple Sol mineur 7 avec une neuvième comme ça. Ensuite, je trouve une position de Do7 qui est pas loin et qui est facile à enchaîner. Alors Do7, tiers septième, c'est là. J'avais Sol mineur 7, Do7. Là, j'ai un Do9, alors j'étais sur Sol mineur 9. Je vais pouvoir faire ça, par exemple. Do9 avec une bémol 13. faire un mouvement et pas rester sur cette note qui serait la 13e de Do7. Hein. Mais je pourrais faire ça aussi. Do7 dièse 9 bémol 13. Bah, je vais garder ça d'ailleurs. Et après Fa majeur. Le Fa il est ici, la septième majeure elle est là, et la tierce ici. Là j'ai la 13 13e et là la 9 neuvième. Ça c'est parfait, donc ça ferait ça. je peux, si je veux, rajouter un enrichissement en plus. Là, ça va devenir beaucoup plus avancé au niveau harmonique. Alors, euh, quelque chose que moi j'aime bien faire, c'est mettre une 13 e dans le degré 2. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent, mais dans certains cas, s'il y a une septième en plus dans l'accord, donc c'est une 13 e ça fait un accord de sol mineur 13, dans certains types d'enchaînement d'accords, ça fonctionne bien. Et dans celui-là, moi je trouve que ça fonctionne bien donc c'est un sol mineur 7 avec une 9e et une 13e, et une carte. Ça commence à faire euh, assez enrichi. Ensuite, le Do 7, je vais faire ça. Donc avec une dièse 9, une bémol 13 et une bémol 9. Et puis, disons que j'ai envie d'aller sur le pas dans les aigus, alors ça ferait quelque chose comme ça. Ou alors ça. pense que je préfère celui-là. Donc ça fait ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris euh, des choses sur les accords et sur ces accords très enrichis qu'on peut jouer avec la guitare. Il faut profiter du fait d'avoir six cordes. Hein. Euh, donc passer du temps à travailler ça, essayer de repérer les enrichissements possibles et aussi écouter des morceaux avec des guitaristes qui jouent ce type d'accord. Il se trouve que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis des liens de morceaux à écouter dans lesquels les guitaristes utilisent ce type d'accord très enrichi.